ishqoqsan san bu yerda eshit payg'ambar chiqib qo'yibdi bu yerda hadislarda yo anaqa san payg'ambar alayhissalotu vassalom haqorat qilyapsan hozir shunaqami bunaqa hadislarni любой odam o'qisa shunaqa deydi mani o'sha sperma deyapsan san o'sha mani maniyni e, hukmi to'g'risida ulamolar ixtilof qiladi solih muhammad yusufga o'xshab aldab tarjima qilmaydida to'g'ri yozadi qarang e, tuhmat qilma tuhmat qilma dinimizni payg'ambarimizni Allohimizni haqorat qilgan o'zbek ateistlar domla bilan ham hattoki juda uzoq sporlashdi. Aziz yurtdoshlar, bugungi video juda ham kuchli mazmunga ega. Bu videoda oxirgacha ham ko'rishingiz tavsiya qilaman. O'z boshini ko'rsangiz oxirgacha ham ko'rgis keladi. Aziz yurtdoshlar, ateistlarga ikki og'iz fikringlar bo'lsa, albatta kommentariyga yozib qoldirasizlar, chunki bu videoni ham ateistlar, ham domlalar ham tomosha qilyapti. siz ham ikki og'iz fikringizni kommentariyga yozib qoldiring va albatta aziz yurtdoshlar Alloh yagona payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqiqatan bizning payg'ambar deydiganlar bo'lsa yuragidan o'tkazib bitta chiroyli like bosib qo'yinglar chunki bu videoni hozir ateistlar tomosha qilyapti va bizni ishonchimizni ko'rib hayron qolishsin iltimos hech qachon bosmagan insonlarga ham yuzlanaman bitta bosib qo'ying iltimos qilaman chunki aynan ateistlar ko'radi bu videoni videoni boshlaymiz assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar sizlar bilan men muhammadjon madiyev va siz ayni max maziyev kanaldasiz video juda ham qiziqarli to'g'risini aytganda chunki o'zbekistonning mashhur domlalaridan biri e, juda bir uzoq bu mavzuda gaplashdi va albatta eng yomon tarafi ateist payg'ambarimizni dinimizni xiropladi endi bular to'g'risi bunaqa insonlar bor bundan keyin ham menimcha bo'lsa kerak chunki o'sha e, ateistman deydi dinimizga boshqasiga sig'inmayman deydi omi lekin yevropadagi o'sha ateistlarga sig'inganini o'zi bilmay qoladi xullas nima bo'lganda ham hammani ishonchi o'ziga va o'zi javob beradi hozir videoda o'zinglar ko'rasizlar va ikki og'iz fikr yozasizlar degan umiddaman kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'ling chunki kanal sizlarga xizmat qiladi Xo'p, eng avvalo bilasizlar ko'plab ateistlar o'zini aqlliman deb o'ylaydi va oxiri o'sha e, isbot talab qilib qoladi endi hammasi ham emas ba'zilari aqllilik tupoyligidan ba'zilari o'zlaricha ya'ni tupoyligidan shu yo'lga kirib qoladi. Shaxsan o'zim hayotimda ikki xil ateistga o'rganman. Ya'ni umuman Allohga ham, dinga ham ishonmaydigan ateist, yana bir turi bor, Allohga ishonadi, payg'ambarlarga ishonmaydi. Ya'ni payg'ambarlikka ishonmaydi umuman, ya'ni dinlarga ishonmaydi, to'g'riroq qilib aytganda, lekin Alloh yagona deb e, yaratuvchi borligiga ishonishadi. Bular shunaqa ikki xil ateistga o'rganman. Endi bularni ikkohi ham ateist deb aytiladimi yoki boshqachami buni bilmayman. Hozir video davomida o'zingizlar ko'rib bilib olasizlar. Tayyor bo'lsangiz, marhamat, video tomosha qilamiz. Qushqadan bo'lgan deganlar, maymundan bo'lgan deganlar deyapsiz. Men boshida unaqa gaplarni gapirish menimcha nojoiz. Joiz. Nimaga nimaga nojoiz? Ateistlar o'zingiz aka singillardan bo'lganmiz, insestdan bo'lganmiz demaysizku. Insestdan, insest kim aytdi insestdan bo'lganmiz deb? odam ato va momo havoni bolalari qanday ko'paygan ko'p qo'ying bo'ldi odam ato va momo havoning odam ato va momo havoning bolalari birinchi etap bolalarga ikkinchi etap bolalar nikohlangan nima deganingiz boshqa yerdan tushuning shariat bo'yicha shariat shariat qonuni bo'yicha biz butun dunyoni olloh yaratgan deymiz alloh taolo yaratgani uchun qonun qoidalarni alloh taolo chiqaradi alloh subhanahu va taolo chiqargan qonunlarga insonlar amal qilgan va o'sha qonunlar takomillashib e, keyinchalik o'zgarib o'zgarib oxiri muhammad alayhissalotu vassalomga kelgandan keyin o'zgarmas shariat joriy bo'lgan ungacha odamlarni yashashlarini qonunlarini alloh taolo belgilagan payg'ambarlar yuborib ba'zi o'rinlarda joiz bo'lgan narsalar ba'zi o'rinlarda nojoiz bo'lgan biz joiz nojoiz degan tushunchani bizga ilohiy vahiy orqali kelgan ta'limotdan olamiz biz tabiatan nojoiz tabiatan joiz degan tushunchadan uzoqmiz biz shariat Xo'p, meni gapim ilohiy qisqa javob bering. Ilohiy vahiy, ilohiy vahiy qonun qilib jo'natgan o'sha paytda odam alayhissalotu vassalomning farzandlari juft juft tug'ilardi. Birinchi juftlik bilan ikkinchi juftlik qarindoshlik ma'nosida ikkita rahmdan, ikki ikki e, tanaffusdagi rahmdan bo'lganligi uchun alloh taolo ularni nikohini joiz dedi insondan tarqaganligiga mana shu dalil singillardan tarqaganmi shu yoki noto'g'rimi ahmoqman men bunaqa aqlli gaplarga nimalarga tushunmayman oddiy ahmoqqa tushuntiring ha yoki yo'q aka singillardan bo'lganmi bo'lmaganmi aka singillarni e, ya'ni uzoqrog'idan bo'lgan qanday uzoqroq bo'ladi birinchi etap mana ota bor momaqavo bor uni bolalari bor uni bolalari qanday ko'paygan deb so'rayapman uni bolalari birinchi tug'ilgan juftlikdan keyin ikkinchi tug'ilgan juftlik bilan nikohlangan aka singilmi aka bo'ladimi aka uka bo'ladimi aka singilni aka singilni birga tug'ilgan rahmidan emas uzoqlashtirgan alloh taolo qanday uzoqlashtirgan oddiy tushuntirib bering qanday tushunmasa boshqa odam ato bo'lmasa tushunmas mana aytyapman birinchi birinchi birinchi tug'ilgan bola bilan juft egizak tug'ilgan bola bilan ikkinchi tug'ilgan egizak tug'ilgan bolani nikohlangan aka ukam shular aka singillar biz hammamiz bitta odamni farzandimiz hammamiz aka ukamiz to'g'ri hozir aka singil bo'ladimi aka singil bo'ladi hammasi hammamizda aka yo'q aka singil bo'ladi shu shunga javob bermoqchi yo'q unga javob bermaydi unaqa javob berilmaydi unaqa unaqa javob bermaydi super ko'p unaqa javob unaqa javob aka singilni nikohiga joiz dedi abror deb ertaga montaj qilib cho'chqani tabiatini namoyon qilasizlar man ularni oldini olaman unaqa emas odam alayhissalotu vassalomni qisqa bo'lmaydi bu mavzu bu mavzular qisqa bo'lmaydi bu mavzularda yaxshilik va yomonlikni tarifiga bizni musulmonlar qanday javob berishdan kelib chiqamiz biz musulmonlar yaxshilik nima desa eshiting eshiting gapni biz musulmonlar yaxshilik nima desa olloh yaxshi degan narsa yaxshilik deymiz yomonlik nima desa olloh bizga yomon degan narsani yomon deymiz shuning uchun narsani zotidagi narsa aka singil hozirgi kunda nikohi harom bugungi kunda oxirgi shariat buni harom dedi lekin bir paytlar opa singilni bitta nikohda ushlab turish joiz bo'lgan bir paytlar emizikli odamlar bir biri bilan e, opa singil hisoblanmagan aka uka hisoblanmagan ularni nikohi joiz bo'lgan bir paytlar e, ba'zi narsalar joiz bo'lgan keyinchalik nojoiz bo'lgan shuning uchun biz shariat bo'yicha odamning havvo bilan qo'shilishidan paydo bo'lgan zurriyotlarni nikohini shariat o'sha paytda joiz dedi uni qonunan o'sha paytda joiz deyiladi aka singillar hodirigi nojoiz qonundan kelib chiqib joiz qonunni tanqid qilishga hech kimni haqqi yo'q islom buni insest demaydi islom buni shariat qoidasi bo'yicha tarqalish deyiladi keyinchalik alloh taolo uzoqlashtirdi bitta ota onadan paydo bo'lganlarni nikohini joiz emas dedi bu shariat bu biz e, qonun e, asosiga amal qilamiz tezliklarda endi oddiy qaraganda endi birinchi hozir hozirgi emas hozirgi emas man hozirgi deyayotganim yo'q savol sizga savol sizga savol sizga savol sizga savol qo'y go'shti musulmonlarga halol to'g'rimi bilasizmi shuni hozir boshqa yo'q man sizga siz savolga javob bering qo'y go'shti musulmonlarga halolmi qo'y go'shti qo'y go'shti musulmonlarga halolmi ovozini yopmanglar. Kim yopdi ovozini? Yo'q, o'zim yopyapman. Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Savolga javob bering, gap aylantirmang. Qo'y go'shti, tema aylan, tema. Men temani ustida turibman. Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Xo'p, mana shu Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Xo'p, halol. O'g'irlangan bo'lsa-chi? Bilmadim. Nimaga bilmaysiz? Bilmasangiz, mendan so'rang. O'g'irlangan bo'lsa harom. bitta qo'y go'shti qo'y go'shti bitta aynan o'sha e, qo'y go'shtini o'g'irlangani harom halol yo'l bilan olib so'yib yegani halol qo'y go'shti bismillahi allohu akbar bilan halol bismillahi allohu akbarsiz so'yilsa harom islom shariati u joiz degan narsani biz joiz deymiz joiz bo'lgan paytidagina joiz deymiz keyinchalik nasx bo'lgan bo'lsa to'xtagan bo'lsa joiz demaymiz uni odamdan tarqaganligiga bu dalil bu biz odamni Alloh yaratdi deymiz qonunlarni Alloh taolo joriy qildi deymiz o'sha qonunlarga amal qilib keldik oxirgi qonun shariat bizga qur'on va sunnat bilan joriy bo'ldi shu bilan bundan buyog'idagi qonunlarga amal qilamiz hozir hech kim opa singilni nikohini aka aka bilan singilni nikohini hech kim shariatda joiz demaydi avval joiz bo'lganligini mana shu uslubda oqlaymiz biz shariat buni ko'rsatadi endi maymundan bo'lganman cho'chqani bolasiman degandan bu ancha falsafiy ma'noda toza Xo'p, lekin ma'noni o'zgartirmaydi-ku. Nima desangiz ham, qanday tushunsangiz ham o'zgaryapti-yu. O'zgaryapti-yu. O'zgaryapti. Siz oldin joiz bo'lgan deyapsiz, to'g'rimi? Hozir joiz emas. To'g'ri, gapingiz to'g'ri. Men unga qarshi emasman, lekin siz tan olishingiz kerakki, oldin odam ato bilan momoxoni bolalari aka singillar bilan chatishib ko'paygan qonuniy bo'lgan qonuniy bo'lgan uni kim qonuniy bo'lgan qonuniy bo'lgan qonuniy bo'lgan lekin hozir shuni nima deyiladi insest deyiladi hozir insest deyiladi u paytda insest bo'lmagan bu hozir insest harom e, harom muomala oldin ham maymun maymun bo'lmagan maymunsimon odam bo'lgan kim aytdi siz bilmaysizku evolyutsiyani yoki biolog emassizku nima biologman biologman man biologiya fanlaridan o'qiganman man nomzodligim bor sizga qaysi qaysi qaysi fan bo'yicha biologmanman ha biologiya bo'yicha biologiya bo'yicha nimani bahslashmoqchiman bilan. Kramanionis qayerdan paydo bo'lgan u Kramanionis? Kramanionisni Kramanionisni falsafasini siz to'qib chiqaryapsiz. Yo, to'qib chiqargan emas, Kramanionislarni qayerda topilgan? Kramanionislar Bekor gap. Bekor gap. Hammasi falsafa, hammasi gipoteza. Birortasi isbot topilgani yo'q. Biz gipotezalar biz gipotezalarni bo'ldi, tushundim, biologik. Bo'ldi, bu temani yo'payik bo'lmasa, gipotezalarni olmaymiz. Bergan temamda davom etaylik. Savol bergan temamda. Hmm. men sizga nima deb savol berdim. Mana bu yerda endi ruschani bilasizmi? Ruschani salpal. Yo'q, salpal bilaman. bilsangiz qarang men endi ruscha nimalardan e, e, nima источникlardan ko'rganmanda hadislarni ham e, nima qur'onlarni ham rus tilidan o'qiyman chunki ularda kamroq nima qiladi tarjima qilishdi aldab yoki nima tarjima qilmaydida to'g'riroq tarjima qiladi xuddi muhammad sodiq muhammad yusufga o'xshab aldab tarjima qilmaydida to'g'ri yozadi qarang tuhmat qilma tuhmat qilma tuhmat qilma san maymundan paydo bo'lganman tuhmat qilaveraman desang haqqing yo'q seni man man arabchasini bilaman man arabchasini bilaman arabchasini bilaman man Men ayni e, o'zini bilaman Menga arabchasidan savol ber arabchasidan savol ber bo'ldi adashgan bo'lsang sen tuhmat qila shayx muhammad sodiq muhammad yusufni tuhmat qilyapsan tuhmat qilyapsan chunki chunki 10 ta turkiy tilda e, rus tilida ingliz tilida boshqa tillarda ko'rganimda hammasida yoyilgan tekislangan degan ma'noni keltirganda muhammad sodiq muhammad yusuf shayx buni e, tuxumsimon qilgan ha tuxumsimon nima bo'libdi dahaha tuxumsimon bo'lmaydi bu bo'ladi aslida yerni tekislagan payti mana e, tuyaqush tuxum qo'yishdan oldin yerni tekislaydi shu ma'noda aytilgan edi unaqa yo'q dahu nima degani ho'p bo'ldi bo'ldi buni yopaylik bo'lmasa yopmaymiz yopmaymiz yopmaymiz ikkinchi ikkinchi tuhmating bu seni savolingga javob beryapman shayx muhammad sodiq muhammad yusufni yolg'onchi deyapsan o'zing arab tilini bilmaysan ingliz tilida san ingliz tilida ingliz tilida ingliz tilidan ingliz tilidan aqli musulmonlar hammasi tan oladi bu yoqda e, qur'onda tuxumsimon degan so'z yo'q bor bor bor val ardu ba'da zalika dahaha dahvun kalimasini degan so'z nechta nechta ma'noni anglatadi bir qancha ma'noni anglatadi tekis ma'nosi ham bor kontekstga qarab غرب kontekstga انا قلنا هذا perevod qilinadi o'zgaradi ha bilaman val ardo ba'da zalika dahaha والمدحيات وال والمدخوات والأرضون مر الفرس يدخو دحوا إذا رمى آه، بيديه رميا لا يرفع آه، يعني سنكبه من الأرض والمدحات صحيفة يترامون عليها من هما hamma anaqasi turibdi dahmun kalimasi dol vov dol ha vobdan e, tarkib topgan buni tekis e, ma'nosi bor prevodini ibn kasir man arabchasini bilaman uni arabchasini arabchasini bilaman uni ibn kasirni tan olasizmi tafsirchi ibn kasir tafsir aytadi tafsir ibn kasir dahmun kalimasini dahmun kalimasida lug'at ha taidin kafsir nima degan shu shu nimada tekisladi degan tekis degan ha bo'ldi bo'ldi nima qilasiz bo'ldi yoping buni nimaga yoparkanmiz nimaga yoparkanmiz tuxumni javob bering tuxumni tuxumni usti qismi tekis bo'ladimi yoki e, tekis e, bo'lmaydimi farqi yo'q farqi bor tuyaqush tuxumi deb yozib qo'yibdi tuyaqush tuxumini daxl deydi arablarda nima deyapti tekislar rus tili nima deyapti tekislar deyapti ingliz nima deyapti tekislar deyapti E, tojik e, e, qozoq qirg'iz hammasi tekislar deyapti bitta o'zbek именно тем более abdulaziz mansur aloviddin mansur boshqa tarjimonlar to'g'ri yozgan tekisladi deb yozgan lekin именно muhammad sodiq muhammad yusuf nima degan tuxum shakli degan yo'q u tekis ma'nosidan kelib chiqib aytgan muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlari ham tekislash ma'nosi hech qachon inkor bo'lmaydi tuxumni usti tekis bo'ladi shundoq ham tushunmagan narsangni e, birovni yolg'onchiga chiqarishlik bo'lga ishlatmagin tushunmagansan tushunmagan narsangni san birovni bitta men tushunmagan aka men men bitta emas men men ham siz har xil odam odamlarga o'xshab san odam emassan san maymundan paydo bo'lganman deysan qanaqa odam odam tushuntirib bera olmagan muhammad sodiq muhammad yusuf nimaga tushuntirishga majbur emasu san qanaqasiga odamsan san odam emasdan san Xo'p, xo'p, odam emasman ekan. Ha, aytgin maymunni maymunning bolasimanman degin, keyin siz bor, aka singildan bo'lganman deng. Yo'q, aka singilni qonunini keltirdim men. Meni keltirgan qonun aka singildan bo'lganman, men maymundan bo'lganman deyman. Biz bir odamdan, bir Havvodan tarqaganmiz. Bir oilaning avlodlarimiz. hammamiz insonmiz odam atoli nimasidan kelganmi qovurg'asidan yaratgan ha qovurg'asidan yaratgan qovurg'asi bilan o'zi birga bo'ladida bolasi bo'ladi bo'ladi chunki qanday qilib san maniydan odam bo'lib qolding maymundan endi uni siz yo'q maymundan emas maymundan emas o'qib chiqsangiz maymundan emas maniydan maniydan bir tupuk suvda manini o'qitga bor keyin bahslashasan bo'ldi bo'ldi endi siz yaxshiroq bilasizku qarang men o'zi asosiy savolimni beray bo'ldi gapni yoqdan bu yoqqa olib qochmay san olib qochyapsan odamni qovurg'asidan havvo yaralib qanday qilib odam paydo bo'ldi deyapsan man senga aytyapman bir tupuk e, bir tomchi harom suvdan seni paydo qilgan olloh e, u tuproqdan insonni yarata oladi olloh biz biz iymon keltirgan olloh har narsaga qodir zot Alloh taolo insonni yaratgan, insonni yaratgan. Maymundan bo'lganligimni tan olishim uchun siz aka-singillardan incestdan bo'lganman desangiz, men tan olaman. Yo, seni tan olishingga majbur emasmiz. Aka-singil emas, bitta otadan, bitta onadan tarqaganmiz. Buni hech qanday, hech qanday, buni hech qanday e, anaqa tomoni yo'q. Biz aytib turibmiz, qonun, shariatni Alloh joriy qiladi. nimani yaxshi ekanligini, nimani yomon ekanligini Alloh joriy qiladi. Alloh o'sha paytida odam bilan odam bilan Havvoning bolalarini odam bilan hozir mumkin emas. To'g'ri, uni uchun tushunaman. Buni incest deyilmaydi buni. Buni nikoh deyiladi. Nikoh deyiladi uni. Nikoh deyiladi uni. Uni nikoh deyiladi. Payg'ambar alayhissalom, Payg'ambar alayhissalom "Ulittu minan nikah va lam ulat minas safah" deganlar. Bizda nikohning muqaddasoti bor. Halol, haloldan tug'ilishlik sharaf bizda. bizda haromilik sharaf hisoblanmaydi zinodan tug'ilganlarni haromi deyiladi bizni shariatda payg'ambar alayhissalom man haromi emasman man nikoh bilan dunyoga keldim deganlar mana shu hadisni sharhida odam alayhissalomning hamma farzandlari nikoh bilan e, e davom etgan bugunga qadar musulmonlarni payg'ambar nikah paydo bo'lgan nikoh yo'q iso alayhissalotu vassalomning yaratilishi odamni yaratilishiga o'xshaydi alloh taolo isoni bo'l dedi bo'ldi alloh taolo o'zini qonuniyatlarini ustun qo'yadi har doim odamni alloh taolo tuproqdan odamni alloh taolo tuproqdan yaratib bo'l dedi odam bo'ldi iso alayhissalotu vassalomni otasız, otasız. maryamning rahmida bo'ldida bo'ldi unda nikoh boshqa narsaga ehtiyoj yo'q chunki er yo'q er bo'lmagan joyda qanaqa nikoh bo'ladi bu ollohni qudrati qur'onda alloh taolo inna masala isa indallohi kamathali adam xalaqahu min turob thumma qala lahu kun fayakun degan Isoning misoli Allohning nazdida odamning misoliga o'xshaydi. Odamni Alloh taolo tuproqdan, odamni Alloh taolo tuproqdan yaratdi, bo'l dedi, inson bo'ldi. Isoni Alloh taolo Maryamning rahmida yaratdi, bo'l dedi, Iso tug'ildi. Tug'ilgan zahoti gapirdi. Bu nikohga aloqasi yo'q. Nikohga haromi degan gapga aloqasi yo'q. Nikoh bilan tug'ilgan biz Odam alayhissalotu vassalomning Odam alayhissalotu vassalomning hamma farzandlarini, hamma farzandlarini nikoh bilan dunyoga kelgan deymiz. Hamma farzandlarini nikoh bilan dunyoga kelgan. San inses deyotgan narsa u nikoh emas. Hozirgi kundagi gapga to'g'ri kelmaydi. nimani halol nimani harom ekanligida bizni qonun usulimiz bor bizga payg'ambarlar kelgan ilohiy ta'limotni o'rgatgan o'sha ta'limot asosida hayot kechiramiz qonunimiz bor sanga o'xshagan e, ya'ni qonunsiz emasmiz ya'ni e, biz shariat e, keltirgan qonunni shariat deymiz qonun deymiz butun dunyoni qonunchiligini asosini shariat tashkil qiladi deymiz qonun tashkil qiladi endi u bir paytlar joiz bo'lgan qonun keyinchalik e, to'xtatilgan bo'lsa biz to'xtatilgan e, qonunni yangitdan ijro qilib o'sha paytdagi qonun insiz bo'lgan demaymiz Biz uni aytamizki, uni uni nikoh bo'lgan deymiz. Uni uni nikoh uni uni nikoh bo'lgan deymiz. Savol javob. Siz faqat e, monolog bo'lib ketyapsiz. Monolog gapira olmaysan. Tuhmatlaringga javob oldingsan. San aka aka singildan tarqagansizlar deyapsan. Insest insest bilan tarqagansizlar deyapsan. Unaqa emas. Biz nikoh bilan tarqaganmiz. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madif va albatta agar bu video sizlarga yoqsa, ikkinchi seriyasi, uchun seriyasini ham namoyish etaman, chunki e, bu video aslida juda ham uzoq bo'lgan. Agar e, qolganini ham qo'y deydiganlar kommentariyga yozib qoldirsanglar, unga qarab davomini ham sizlarga taqdim etaman. Rahmat e'tibor uchun, ko'rishguncha xayr. sichqoqsansan bu yerda muhammad payg'ambar chiqib qo'yibdi bu yerda hadislarda yo san payg'ambar alayhissalotu vassalom haqorat qilyapsan hozir shunaqami bunaqa hadislarni любой odam o'qisa shunaqa deydi